जुग जतोर तारू हे लोन जीव से बाकी दुनिया मोहड़े भी कहर कुछ जमोनो बदलायो एवं लोके की धूसे जमोनो बदलायो एवं लोके की धूसे सतवादी देरू मारा ओगड़े बैठू से,